ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದು ಯಾವ ಆ್ಯಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು email I D mobile number mobile number password so ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ next O T P send ಮಾಡಿದೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಕೊಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ unlocked start starter pack starter pack week ಬೇಕಾ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಇಯರ್ ಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟು ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ ವಾಲೆಟಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇ ಪೇ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಾಮು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ okay thanks for watching Jain, Jane, en donde